Tässä nyt Katja mainosti meidän tietopalvelua ja, ja sitä, että se on maksutonta ja me palvellaan mielellään kaikkia asiakkaita ja nyt sitten haluan tässä heti alkajaisiksi esittää pienen rajauksen meidän palveluihin. Et, et mä tota, meidän ensimmäistä tietotilinpäätöstä koskien on, on laskenut kaikenlaisia tilastoja meidän toiminnasta ja, ja tuota, vuonna 2016 ne asiakasyhteydenotot, jotka on koskeneet aineiston mahdollista arkistointia tai ylipäänsä on tullut tietopalvelupyyntöjä aineistoihin liittyen, niin ne kysymykset, jotka meillä on tallennettu tietokantaan ja joiden niin kuin haulla kävi ilmi, että niissä on käsitelty jotenkin lainsäädäntöä, tietosuojaa, tunnisteita tai anonymisointia, niin niitä oli yhteensä 850 viime vuonna. Ja se kyllä näkyy myös meidän arkisessa työssä, että tämä tietopalveluosuus on hyvin merkittävä asiantuntijatyö, mitä me tehdään siellä tietoarkistossa. Ja, ja käytännössä tämä nyt tulee menemään jatkossa yhä entistä enemmän siihen suuntaan, että tietopalvelua annetaan ensisijaisesti niille tutkijoille ja tutkimusprojekteille, joiden on tarkoitus tallentaa meille myös ne aineistot sitten tutkimuksen päätyttyä, että ihan kaikkea maailmaa me ei pystytä palvelemaan näiden asioiden osalta. Nyt mä aion käydä tässä läpi seuraavia asioita. Ensinnä henkilötiedon määritelmä, miten se on kuvattu henkilötietolaissa ja, ja miten se tulee olemaan tietosuoja-asetuksen aikaan. Sitten mä lyhyesti käsittelen henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteet tutkimuksessa. Ja sitten mä käyn läpi näitä henkilötietolain ja EUn tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimia hyvin tiivistetysti. Ja koska tämä päivän aihe on anonymisointi, niin sitten käsittelen määritelmiä tunnisteellisesta tiedosta, pseudonyymistä aineistosta ja anonyymistä aineistosta. Ja lopuksi mä käyn tiivistetysti läpi tietoarkiston omat suojatoimet aineistojen käsittelyssä. Ensinnä tästä henkilötietolain määritelmästä. Henkilötietolain mukaan henkilötieto on kaikenlainen luonnollista henkilöä tai hänen kanssaan, taikka hänen niin kuin, ominaisuuksia, eli olosuhteitaan, kuvaavia merkintöjä, jotka koskee häntä itseään tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä. Tietosuoja-asetuksessa on tätä määritelmää tarkennettu ja täsmennetty. tietosuoja asetus astuu voimaan ensi vuoden toukokuussa. Ja asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia mm, tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, eli kuolleita tämä tietosuoja-asetus ei koske luonnollisen henkilöön liittyviä tietoja, ja esimerkkinä sanotaan, että ne voidaan joko tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Ja suoraan on tunnistetiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja vastaavat, ja sitten epäsuorasti on näitä sijaintitietoja, verkkotunnistetietoja. Ja sitten todetaan, että lisäksi jos on yksi tai useampi tunnusomainen piirre, jonka perusteella se henkilö voidaan tunnistaa. Tässä on niin nämä lähtökohtamääritelmät. Meillähän on edelleen voimassa tuo henkilötietolaki, mutta nyt on hyvä jo ottaa pikkusen semmoista henkistä asentoa tuohon tietosuoja-asetuksen aikaan myös tutkimuksen osalta. Henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteet tutkimuksessa voidaan jakaa tällä karkealla luokittelulla sillä tavalla, että, että yksi iso luokka on nämä tutkittavan suostumuksella kerätyt tutkimusaineistot, jolloin se Suostumuksen tulee olla henkilötietolain mukainen, eli vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdon ilmaisu. Ja henkilötietolain tulkinnan mukaan se pitää olla se suostumus yksilöityyn käyttötarkoitukseen. Sitten toinen suuri ryhmä on nämä viranomaisen asiakirja- ja rekisteriaineistot, jotka on saatu viranomaisen luvalla. Ja siinä tietysti voi olla perusteena monia erityislakeja, miten niitä aineistoja on saatu. Julkisuuslaki on ehkä se yleisin, millä eri organisaatioista niitä aineistoja saadaan tieteelliseen tutkimukseen, mutta sitten on olemassa muitakin erityislakeja, esimerkiksi laki terveydenhuollon valtakunnallista henkilörekistereistä, jonka nojalla THL antaa aineistoja ja sitten on laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sitten meillä on biopankkilaki ja itse asiassa nyt on niin kuin tekeillä tietohallintolaki, joka varmaan niin joltain osin tulee sitten ehkä korvaamaan niitä julkisuuslain aineiston käyttöä koskevia laillisia perusteita. Ja biopankin lakiakin ollaan uudistamassa parhaillaan. Sitten sen lisäksi meillä on niinku erityislakeja, kuten tilastolakia ja vaikka kuinka monta lakia, jolla tota, myös voidaan säädellä näitä laillisuusperusteita sille, miten niitä luovutetaan. Mutta niin kuin olennaista on se, että, että tässä se laillisuusperuste käsitellään näiden viranomaisaineistojen osalta on se käyttölupa, minkä se viranomainen myötä. Mutta sen lisäksi niitä koskee tietysti henkilötietolain 14 pykälä ja siihen sisältyvät suojatoimet. Mä käyn ne läpi tässä hetken päästä. Sitten on olemassa tämmöisiä erityistapauksia, niin kuin tämmöinen big data, josta meille tuli jotain ennakkokysymyksiäkin. Äh, ja meillä tässä seminaarissa nämä anonymisointiesimerkit ei koske näitä big data-kysymyksiä. Et siitä löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilla yksi lausunto, jossa näkee näitä tietosuojaperiaatteita, miten niitä sovelletaan tämmöiseen massadatatyyppiseen aineistoon. Sitten tuossa on lähteenä niille, jotka on erityisen paljon kiinnostuneet anonymisoinnista, niin yksi tuollainen artikkeli, aika pitkä kylläkin, 77 sivua, mutta että mm, eh, siinä on esimerkkejä siitä, miten on murrettu avoimeksi saatettujen tietojen tietosuoja, eli pystytty tunnistamaan jälkikäteen muihin tietoihin yhdistämällä niitä yksittäisiä ihmisiä. Sitten toinen mm, esimerkki, mitä meillä ei käsitellä täällä tänä päivänä, on sosiaalisen median aineistot ja niitä ei käsitellä yksinkertaisesti siksi, että meille tietoarkistoon ei arkistoida sosiaalisen median aineistoja. Ne on lainsäädännöllisesti ähm, vähän monimutkaisia. Meillä ei ensinnäkään ole tekijänoikeuslaissa äh, tutkimuspoikkeusta, niin kuin isossa osassa Euroopan unionin maista on. Eli aika nopeasti sosiaalisessa mediassakin julkaistut kirjoitukset niin ylittää tekijän teoskynnyksen, eli ne saa niin kuin tekijänoikeudellista suojaa, mutta sen lisäksi niihin voi liittyä tietosuojakysymyksiä ja ehkä semmoinen suuri ja pulmallisin ongelma näiden tietojen esimerkiksi arkistoimissa tietoarkistoon on sopimusoikeudelliset seikat, eli tämmöisen sosiaalisen median palvelujen tarjoajien niissä – käyttöehtosopimuksissa, joihin jokainen teistäkin on sitoutunut tällaista ilmasta palvelua käyttääkseen, niin on aika tiukat ehdot sille, että miten niiden palvelujen sisältämiä tietoja voi käyttää. Ja jos teitä kiinnostaa nämä sosiaalisen median aineistojen erityiskysymykset, niin tuossa diassa näkyy lopussa linkki meidän viime vuonna järjestämään tilaisuuteen, jonka kaikki esitykset on sekä nämä PowerPointit pdf että itse esitystallenteet nähtävissä edelleen. Henkilötietolain 14 pykälän suojatoimet on tarkoitettu tutkimustilanteisiin, joissa sitä tutkimusta ei pysty toteuttamaan ilman niitä tunnistetietoja. Eli yksi suojatoimi on jo se, että lähtökohtaisesti pitää aineistoa käsitellä anonymisoituna, jos se on mahdollista. Mutta jos se ei ole mahdollista, niin, niin sitten täytyy olla tutkimussuunnitelma. Ja sitä aineistoa saa käyttää vain siinä suostumuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Aineisto tulee suojata ulkopuolisilta ja käyttötarkoituksen päätyttyä aineisto hävitetään – tai sitten jos on kysymyksessä esimerkiksi yliopistotutkimuksessa tuotettu aineisto ja se on merkittävä tieteellisesti ja olisi järkevä arkistoida joko sinne omaan arkistoon tai johonkin muuhun arkistoon, niin siihen saa, se, on mahdollista silloin, jos hakee siihen kansallisarkiston lupaa. Ja sitten viimeinen vaihtoehto on näissä suojatoimissa tässä käyttötarkoituksen päätyttyä se, että aineisto muutetaan sellaiseen muotoon, etteivät tutkittavat ole enää tunnistettavissa ja se on nyt tämä meidän tämän päivän teema. Tietysti niin kuin henkilötietolain yleiset periaatteet koskee, ei ainoastaan nämä suojatoimet, vaan yleiset periaatteet koskee aina tutkimusta, eli tämä tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimus ja huolellisuus- ja suojaamisvelvoite ja rekisteriselosteen laatiminen. Nämä samat kutakuinkin löytyy tietosuoja-asetuksessa, mutta tietosuoja-asetuksessa on lisäksi näihin periaatteisiin lisätty tietojen minimointi, säilytyksen rajoittaminen ja osoitusvelvollisuus. Ja tämä viimeisen eli osoitusvelvollisuus on, on niin hyvin tärkeä lisä, että ei riitä, että, että to, kertoo, että kyllä me noudatetaan lakia, vaan se pitäisi pystyä myös osoittamaan niillä omilla dokumenteilla ja ja varsinkin käytännöillä. Sitten EUn tietosuoja-asetuksen mukaisista suojatoimista esittelen lyhyesti. Nämä, ensin siellä mainitaan siellä tietosuoja-asetuksessa hyvin moneen kertaan tekniset ja er- organisatoriset suojatoimet, jotka pitää olla kunnossa silloin, kun henkilötietoja käsitellään. Ja semmoisia voivat olla esimerkiksi henkilöstön koulutus, jos henkilöstölle koulutetaan säännöllisesti tietosuoja-asiat tai siinä perehdytyksen yhteydessä niistä huolehditaan, niin se on yksi suojatoimi. Sitten täytyy olla ohjeita henkilötietojen käsittelylle. Salassapitositoumukset on suojatoimi, samoin käytön valvonta – Tietoturva tietysti, se on, niin kuin, kulkee käsi kädessä tietosuojan kanssa. Tietojen salaus on yksi suojatoimi, etäkäyttöyhteydet, pseudonymisointi ja anonymisointi. Sen lisäksi EUn tietosuoja-asetuksessa edellytetään selostetta henkilötietojen käsittelytoimista. Tämähän ei ole meille Suomessa uutta, kun meillä on ollut tähänkin asti tämä rekisteriselosteen laatiminen edellytyksenä henkilötietojen käsittelylle. Sen lisäksi tietosuoja-asetuksessa edellytetään tietosuojan vaikutusten arviointia erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittelylle. Ja tietosuoja-asetuksessa siis puhutaan erityisryhmiin kuuluvista tiedoista, kun aikaisemmin meillä on puhuttu arkaluonteisista tiedoista. Ne on kutakuinkin samat, mitä nykyisinkin on ollut, mutta sieltä on poistunut rikoksia ja rikkomuksia koskevat tiedot, joista säädetään tietosuoja-asetuksen 10. artiklassa. Ähm. Tämä vaikutusten arviointi äh, erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittelylle, niin tietosuoja-asetuksen mukaan on pakollista silloin, jos äh, näitä tietoja käsitellään laajamittaisesti ja ne muodostaa erityisen riskin. Ja nyt me ei vielä tiedetä, että miten meidän kansallisessa lainsäädännössä, jossa täsmennetään tätä tietosuoja-asetusta, niin tullaan sitten säätämään näistä suojatoimista tutkimukselle. Siitä nyt jonkinlaisia luonnoksia on jo tuolla oikeusministeriön sivustolla, mutta että lopulliset päätökset varmaan on vasta syksyllä olemassa ja siksi syksyllä on nämä tietosuojaseminaarit seuraavat. Lisätietoa tuosta eu tietosuoja-asetuksesta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta. Siellä on tilannetietoa ja oppaita suomeksi. Tietysti oikeusministeriön sivultakin löytyy tietoa. Ja, ja sitten tämä Euroopan unionin tietosuojavaltuutetuista käytännössä koostuva työryhmä, joka linjaa näitä tulkintakäytäntöjä, niin on Article 29 Data Protection Working Party. Ja tota, heidän ohjeita kannattaa lukea silloin, kun mietitään sitä, että miten jotain tietosuoja-asetuksen kohtaa kannattaisi tulkita, että ne on jo tuottaneet jotain asetusta koskevia ohjeita ja, ja tuotetaan lisää koko ajan ja heidän aikataulun mukaan tästä suostumuksesta tulevat tulkintaohjeet pitäisi olla valmiit lokakuussa. Sitten mennään tähän päivän teemaan tässä All Female-paneelissa, eli milloin ihmistä koskevat tiedot ovat henkilötietoja. Ensinnäkin kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot on henkilötietoja, jos ne pystytään kytkeen siihen henkilöön, eli ne kaikki lausunnot, toteamukset, väitteet, mielipiteet, arvoarvostelmat, kokemusten kertomukset. Ja ne tiedot voi olla objektiivisia, subjektiivisia, ne voi olla totta, ne voi olla osittain totta, ne voi olla kokonaan valhettakin. Se ei niin kuin poista sitä henkilötiedon määritelmää ja ne voi koskea käytännössä melkein mitä vaan, yksityiselämää, perheelämää, työelämää, taloudellista ja sosiaalista käyttäytymistä. Mutta kaikki nämä, mehän voidaan niin sanoa, että esimerkiksi joku pitkä tekstin pätkä, joka sisältää puhetta siitä, millainen sen kertojan käsitys Suomen poliittisesta ilmapiiristä tällä hetkellä on, niin, niin se, jos on vain tätä tekstiä, jossa kuvataan yleisesti tätä Suomen tilannetta, niin ei ole välttämättä vielä henkilötietoa, ellei siihen jollain tavalla liity esimerkiksi jotain taustatietoja, jolla voidaan kytkeä se esitys tästä poliittisesta ilmapiiristä siihen henkilöön. Eli nämä henkilöön liittyvät tiedot tulee olla riittävän yksilöiviä joko yksin tai yhdessä, jotta sen henkilö voi tunnistaa. Ja tässä on nyt lueteltu tämmöisiä tyypillisiä. Nimi, osoite, henkilötunnus, autorekisteri, sormenjälki, kasvokuva, ääni, nämä on näitä selkeimpiä ja niin kuin kohtuullisen välittömiä tunnisteita. Syntymäaika on mm, meidän mielestä tietoarkistossa täsmällinen syntymäaikapäivän ja vuoden tarkkuudella niin on, on niin kuin semmoinen mayday, mayday, silloin kun aineistoa käsitellään, että se on tietysti riippuen siitä, että mitä, mitä muita tietoja siihen aineistoon sisältyy. Sukupuoli, etninen tausta, ammatti, koulutus, asuinpaikka, työpaikka, opiskelupaikka, kotitalouden koostumus, siviilisääty, fyysiset piirteet, ainutkertaiset elämän tapahtumat. Sitten tässä on tuo ja niin edelleen, koska tämmöistä listaa ei voi niinku tyhjentävästi tähän kirjoittaa, että mitkä, mitkä kaikki seikat niin saattaisi mahdollistaa sen henkilön tunnistamisen. Ja varsinkin ne tiedot, jotka on saatavilla jossain muualla, niin on ratkaisevia siinä, että onko se henkilö siinä tutkimusaineistossa tunnistettavissa vai eikö se ole tunnistettavissa. Pseudonyymiaineisto taas tarkoittaa sitä, että siinä aineistossa on yksi tietue, tavallisesti ainutkertainen attribuutti korvattu toisella. Esimerkiksi lääketieteen aineistoissa on tyypillistä, että tutkijat käsittelee dataa, jossa e-, ehkä niin kuin tunnisteellisessa aineistossa on mukana ne henkilötunnukset ja sitten tutkijat käsittelee kuitenkin pseudonymisoitua aineistoa, josta on poistettu ne henkilötunnisteet ja henkilötunnisteiden tilalle, tilalle on luotu joku havaintotunnus. Sitten käytännössä kuitenkin tämmöinen aineisto niin on tietosuojalainsäädännön alainen, eli siihen tulee soveltaa tietosuojalainsäädäntöä, koska se on palautettavissa takaisin se tunnisteellinen tieto sen koodiavaimen kautta niihin yksilöityihin tutkittaviin. Eli pseudonymisointi on suojatoimi, se ei ole anonymisointia, mutta se on erittäin hyvä suojatoimi ja esimerkiksi ähm, tilastokeskuksen aineistoja tutkijat pääsee käyttämään äh, tämmöisen tietoturvallisen etäkäyttöyhteyden kautta, kun käyttöluvat ja muut on saatu kuntoon, niin sillä tavalla, että että se aineisto on pseudonymisoitua, eli siellä on niin useampi suojatoimi niin tilasto, tilastokeskuksen aineistojen käytössä. Sitten taas jos mennään siihen, että minkälainen on anonyymi aineisto, niin aineisto on anonyymi silloin, kun siitä ei voi millään kohtuullisesti toteutettavissa olevilla keinoilla tunnistaa yksittäisiä tutkittavia. Ja nyt tietosuoja-asetuksessa on sitten erikseen täsmennetty, että, että kun arvioidaan sitä, että mitä tämä kohtuullisesti toteutettavissa oleva tarkoittaa, niin on ohjeistettu, että tulee ottaa huomioon tunnistamisesta aiheutuvat kulut, tunnistamiseen tarvittava aika ja käytettävissä oleva teknologia. Sitten se on oleellista, että anonyymiin aineistoon mm, et, et anonyymista aineistosta ei voi tunnistaa näitä yksittäisiä tutkittavia epäsuorien tunnisteiden avulla tai yhdistämällä aineistoon muualta saatavia tietoja. Ja tänä päivänä tämä muualta saatavat tiedot on tavattoman merkittävä tekijä, ainakin meillä tietoarkistossa, kun näitä aineistoja anonymisoidaan. Että tietysti jos me voitaisiin olettaa, että tutkija, joka meiltä saa aineiston, niin ei sitten kun se sitä aineistoa käsittelee, niin pääse yhtään mihinkään tietoihin muihin, joita on esimerkiksi julkisesti verkossa saatavilla, niin, niin se anonymisointi olisi, olisi hiukan helpompaa, että silloin täytyisi pohtia vain ratkaisut sen aineiston anonymisoinnille itsessään sillä tavalla niin kuin suljettuna aineistona ilman pääsyä ulkopuolisiin tietoihin. Anonyymi aineisto ei voi myöskään yhdistää samoja tutkittavia koskevia uusia tietoja, eli niin kauan kun tehdään pitkittäistutkimusta ja jossain se koodiavain on niiden tietojen yhdistämiseen aina uuden keruaallon myötä, niin se aineisto on pseudonyymi, se ei ole anonyymi, vaikka niitä käsiteltäviä datatiedostoja olisi muokattu rankastikin niiden tunnisteiden poistamiseksi kaksoiskoodauskaan sen havaintotunnuksen osalta niin ei riitä tekemään siitä pseudonyymistä aineistosta anonyymiä. Ja sitten anonyymisoinnin tulee olla peruuttamaton, jotta voidaan puhua anonyymistä aineistosta. Se myös kuuluu tähän määritelmään. Tässä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä, paitsi se toinen artikkeli, joka tuli tuolla aikaisemmissa dioissa, niin tässä on tämmöinen huomattavasti lyhyempi niin kuin tietotekniikan alan artikkeli, jossa on käsitelty tämmöisen genomiprojektin avoimeksi saatettujen tietojen tunnisteellisuutta. Ja tuossa vasemmalla näkyy tuo ympyrä, jossa kerrotaan nämä tiedot, mitkä julkistettiin siinä genomiprojektissa. Se on kyllä edelleenkin olemassa oleva projekti ja sinne voi ihmiset osallistua, niin kuin, että ne antaa semmoisen varsin avoimen suostumuksen, tämä on yhdysvaltalainen, suostumuksen niille tietojensa käytölle. Ja avoimesti on ollut saatavilla, ainakin kun tämä artikkeli on tehty 2013, niin näistä tutkittavista postinumero, eli toi ZIP, syntymäaika, täsmällinen päivä ja vuoden tarkkuudella ja sukupuoli. Ja nämä tutkijat, jotka tämän artikkelin on tehneet, niin ovat sitten yhdistäneet ne, tiedot, mitä tuosta genomiprojektista on avoimesti saatavilla, niin yhdysvaltalaisiin vaaliluetteloihin. Siellähän on semmoinen erikoisuus, että nämä äänioikeutettujen listat hyvin tarkoinen tietoineen on saatavissa suurimmasta osasta. näitä osavaltioita. Ja tällä tavalla, jos niin tietoarkistoammattilaisena ajattelee, niin minusta tuntuu ihan käsittämättömältä, että joku voi väittää, että, että aineisto, jossa on julkaistu postinumero ja tarkka syntymäaika ja sukupuoli, niin, niin olisi tunnisteeton. Ja näinhän nämä tutkijatkin sitten osoittavat. Sitten jos mä käyn lyhyesti läpi henkilötietojen käsittelyperusteista tietoarkistossa, mä en nyt tässä käsittele mitenkään näitä tekijänoikeuksia, että meillä on erikseen kopioston kanssa sopimukset ja niihin on omat asiansa, mutta nyt tämän tietosuojan osalta niin lähtökohta on se, että aineiston tulee olla arkistoitaessa anonyymi ja sitten joskus me tehdään toimeksi annosta se anonymisointi, että ne on ne, on niin kuin ne pääsääntöiset vaihtoehdot. Ja sitten hyvin harvoissa tapauksissa arkistoitava aineisto voidaan soveltaa henkilötietolain poikkeussäännöstä, joka koskee toimituksellisia, taiteellisia ja kirjallisia tarkoituksia. Tietosuoja-asetuksessa tähän on lisätty myös akateemiset tarkoitukset. Ja meillä on kuuden aineisto. Arkistoitiin tähän mennessä käytetty tätä poikkeusperustetta, että ne sisältää haastateltavien nimitiedot ja jotain taustatietoja. Ja jotta mä jotenkin konkretisoisin tätä, niin esimerkiksi minua voitaisiin haastatella tietoarkiston kehittämispäällikkönä siitä, että miten henkilötietolain voimassa ollessa tietosuojaviranomaisten tulkintakäytännöt on muuttuneet teknologian ja yhteiskunnan muuttuessa, vaikka meillä on niin kuin sama tietosuojadirektiivi ja henkilötietolaki ollut voimassa. Ja, ja se, mitä mä tämmöisessä haastattelussa antaisin tietoja niin kuin suhteessa tutkimusaineistoihin ja niiden jatkokäyttöedellytyksiin, niin mä voisin niin kuin hyvin antaa sen sillä tavalla tutkimuskäyttöön, että se tallennettaisiin mun nimiä työtä koskevine taustatietoineen sellaisena. Mutta sitten taas, jos minua haastateltaisiin esimerkiksi siitä, että miten mä koen, että äh, lapsuuden aikaiset sisarussuhteet on vaikuttaneet silloin lapsuudessa minuun ja tänä päivänä, niin, niin silloin mä edellyttäisin, että se anonymisoidaan meidän käytäntöjen mukaisesti koska siinä mä kertoisin tietoja myös kolmansista osapuolista, siitä huolimatta, että nämä kolmannet osapuolet pitäisivät varmaan mun muisteluita huonosti toimitettuna fiktiona enemmän kuin todellisina tarinoina, mutta et joka tapauksessa silloin mä edellyttäisin, että näitä suojatoimia, mitä laadulliselle aineistolle voi tehdä siinä käsittelyn yhteydessä, niin tehtäisiin. Tietoarkiston suojatoimista lyhyesti. Meillä on omat sisäänoton tietoturvan suojatoimet, sitten säilytyksen tietoturva. Me ei säilytetä pysyvästi niitä datatiedostoja, jotka meille on toimitettu, joihin me joudutaan tekemään muutoksia ja poistoja tämän anonymisoinnin vuoksi. Me säilytetään ainoastaan pysyvästi ne, mitkä me ollaan käsitelty meillä valmiiksi, eli anonymisoitu. Anonymisointiin meillä on säännöllisesti henkilöstökoulutusta ja meillä on erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä, joten tässä nyt rupeaa avaamaan. Ja ja sen lisäksi me tehdään jäännösriskin arviointia, eli äh, aina toisinaan joudutaan muuttamaan jo valmiita aineistoja myöhemmin sen takia, että tietoa ihmisistä on entistä enemmän avoimesti saatavissa verkossa. Ja tämä, on hyvin oleellinen tekijä tässä anonymisoinnissa. Sitten meillä on, niin tuosta Ailasta lyhyesti Katja kertokin, niin siellä on käyttäjätunnistus. Ja vaikka me Ailaa pystyy käyttämään niin kuin hyvin itsenäisesti omalta tietokoneelta ja niitä aineistoja saa, niin me valvotaan sitä aineistojen käyttöä. Meillä on asiakaspäivystäjät, jotka koko ajan tarkistaa, että ketkä ja mihin tarkoituksiin niitä aineistoja ladataan, että ei ole niin kuin mitään epäselvyyttä niissä, niissä latauksissa ja, ja epäselviin tapauksiin me puututaan sitten varsin välittömästi kun meidän ensimmäinen tietotilin valmistuu, aikanaan se koskee viime vuotta, niin sit siinä näkee tarkasti nämä meidän suojatoimet ja tilastotietoa meidän aineistosta. Kiitoksia.